一命二运三风水四己阴功无读书，这是我们传统道文化中的一个口诀。也就是说，人的一生决定你的是命。第二个是运。如果要改变命和运，用第三个方法叫风水。第四个方法，这个。 积阴功，大家在捐钱，在做福报，这才是第四个重要的。第三个重要的是风水，第二个重要的是开运改运，第一个是改命啊。第五才是读书啊，读书学习知识，学习经验。那么现代人不懂这个窍诀。 说是只是什么读书，积阴功他也不干，风水他也不干。那么改变命运就成了一句虚虚假的话。很多人这个春节期间来找我拜年，说了说师傅，我为什么这一辈子老倒霉？我学佛学了二十年，至今还倒霉。我说你呢没学对佛。 你不要埋怨学佛，这个学佛人呢，他是一定会把命运改掉的人。释迦牟尼当年如果不改变命运的话，他就是一个国王啊，小国国王啊，他天生王子嘛，王子继承父业，然后做一个小国国王，然后很快就被人忘了。你们看看跟释迦牟尼在一起的那个时代的、那个年代的富豪。 那个年代的国王，谁记得？两千五百年前，没有人记得。只有我们伟大的导师释迦牟尼，他舍掉了自己的命，不做国王了，然后去教书了，去讨饭了，然后通过修炼，彻底的改变了自己的命运。 获得了永生，成为佛陀，成为不死者。所以说，他的学问到今天，两千五百年，依然在什么？全世界，在整个人类社会流传着，并且流传的越来越广大，越来越圆满。说是一个学佛者，你的命运没有改变，就是告诉你一件事情，你。 没有学对佛法，如果一个真正学对佛法的人，他这一点儿后天世界中百分之四的世界里的这个命运早都改变了，改变成什么样了？改变成心想事成，事事圆满，事事如意，然后快快乐乐。 是是，那么叫极乐世界，心境国土净。心境就是活在极乐世界中，并且不可以少善根福德。连一个要想完成去西方极乐世界这个去往生的人，《阿弥陀经》中都告诉我们。 不可以少善根福德因缘得往生者，说是一个学佛者，我是指的出家，我没有出家的这个居士众，在家众学不佛。你少了福德，少了因缘，少了福田，少了功德，那就不是学对了佛的人。所以大家要重视。 这个一个人真正想改变命运，就只有走一条路，修炼这一条路。这个有人说：“师傅，那不还有三风水吗？ <laughs> 可以通过风水改造命运。风水有外风水和内风水，外风水是你的一报世界的环境，你的居家风水、办公室风水。” 这个小区风水，国家风水，这都是易爆事件。你依托它而生存的这个世界的风水，最主要的风水术是调好你自己身内的风水，让自己身体里面风生水起。这就是什么？这就是打坐、修正、摄方他。 修禅定。我们人体就是一个世界，你的脊梁骨就是一座大山，你的脊梁骨前面的空腔，哎，就是谷地。你的左胳膊和右胳膊就是左青龙和右白虎，左青龙右白虎，后面有靠，前面有罩。 照耀空虚，说是你只要两腿一盘，双手一个左手在上，男的左手在上，女的右手在上，这一抱，你看你是不是一个风水阵？哎，你抱抱试试。后面是一座大山，后面有靠，左右有抱，前面什么有照，啊，你整个腹腔就是一个空鼓， 空谷里面，这个只要后面的靠山起来，两个笔胳膊一抱，啊，这就是一个自然的最美的风水阵。这是释迦牟尼带着徒弟在晚上，就是白天讲经说法，晚上树下一宿做什么？就是调风水的，就是调自己身体的风水的。 说你们要改变自己的命运，不要只是在外面改变风水，你要在自己的身体里面，使自己的气得以和谐，气和了，身正了，然后你一身正气了，你的福报就来了，你的福田就长满了硕果，就硕果累累。人体是个花果山。 人家在花果山上，这个硕果累累，你的花果山上是一个果子没有结， <laughs> 为什么？都是破败风水。每天这个懒到从来没有打一打一次坐，啊，人家是四正时打坐，子时、午时、卯时、酉时。 这个叫四正时打坐，一天打坐四次，每次一个小时。那么我们今天人没福报，你们总是借口说：“师傅，我忙。”对，你为什么忙？没福报。没福报才不是闲人，这个闲是悠闲的闲。只有闲人才可以成为圣贤，是大家不要把这个忙当成好事儿。 你如果一天不用四正时，去正天地气，去正自己内天地气和外天地气相合，你就无以正也。正是什么？正直的正，止于一的正。身正不怕影子斜的正，你就一身正气。说是你们这个坐不像坐相。 躺不像躺像，走不像走像，身上全是一股子歪气邪气，啊，坐歪着坐，躺斜着躺，啊，然后，呃，走弓弓着个腰走，为什么低头在看手机嘛？你当然只有弓着个腰走，啊，是不是？那你整个身体是一身邪气，一点正气没有。那么。 我们整个的人是一个小宇宙，你要想自己真正的有福德、有福田，你一定要天要高，地要卑，就是地要矮，天要高，左青龙右白虎要交，啊，这个青龙白虎交，朱雀玄武交，你体内就一身正气。 这是古代叫四正时，是天地这个调整自己的阴阳的很好的天地正时。这个时候，我们人如果能配合上天地正时，我们人体的风水就可以改变。风是什么呢？风就是活气为风，活是活动的活，死气。 只能叫死气沉沉，不能为风。风这个气流动起来的气流叫风。说是气要有赖于水，水为气之母，有水气才能生成。沙漠里面没有气，干燥，寸草不生，是因为没有水。说是外面有水的地方，万物就生长的繁荣。 我们人体里面，如果水干枯、水枯竭，你就不可能有活气生成。没有活气生成，你整个人体里面全是死气沉沉。死气沉沉的人很容易看出来，为什么？我们叫一脸死相，从来不笑啊，整天愁眉不展，然后好像是全世界的人都该他八百万。 哈，一看那个脸死气沉沉，啊，说你们现在有的人还死气沉沉，一点笑都笑不出来的人，那就是死气沉沉。你装也得装一下子，哈，装这个，舞眉弄眼，装一下笑， <laughs> 哎，那你就还有点活气。